قالوا لي شبيك قماحة وين نحب منها نتناحى ريو نيجا كيما بابا نطلع في المال راحة او او اما باشن فروت دار داحة خلنا نسمعها وفوت سكنتك وحدك عبلاحة وموت البس راحك مال ما تلبسني وديك فلوس في جيبي يا ما يجيب مشي يجيب nah Chibo chibo call me chibo chibo معايا تشيكو eyes never lie قالو ايجو واش تيقولو فينا يا كتلا لاي كتلا لاي لا واش كان على البيرا لايف صاحبي كتلا لاي صحابي هبلو اليس تيو بارايت فيقي كتلا لاي توما بريكا وبرايت وانا مخي في طوكيو باي نايت لا واش على الهاندا شي على الكلام بلمو في السابا غادي كلاث مش فلاتا عندها بوتونسي تحبني تحب موسيقى تحب فرهاد شيبو شيب الصوص هاك في الزون زون ما ننساش البين كيما الوجمي بيتلي مخيط حياتي كلها نهار واحد نهار واحد نمشي وما نقعدش بيت بدل الوجوه كان بلاحد حياتي كلها نهار واحد نهار واحد نمشي وما نقعدش بيت بدل الوجوه كان بلاحد ماما ما تفدش بيناتنا ميكرو بس عايش you عايش know, بيبي استناني شانيل وديور This how you should know, واحد اثنين ثلاثة I'm gonna blow ثلاثة I'm gonna blow واحد سنين ثلاثة I'm gonna blow I'm gonna blow I'm gonna blow جاي من التوكسي كيما تيرو جي من الحاد كيما ألف نحب نشيل في سان دييغو سنين فوق الغاب خلف يا كيري يوم وعلمتك تقولها معلمتك لولا تسنى في الدورة برا انسى انسى عمري ما نزل كانسل جيب الانسى انسى وجيب مع المنزل قاعد نتعب ناشقا فوق بلاصة وعندي اجد فازة والولد فايتين مورا مازا قيري مورا مازا حط الوسترا الورقة خاطر ما فما شي يبقى ربيني الشارع ما ربتنيش لفا يلا فوق الحطبة واليدين متفقة حياتي كلها نار واحد نهار واحد نمشي وما نقعدش بيت بدل الوجوه كان بلاحد حياتي كلها نهار واحد نهار واحد نمشي وما نقعدش بيت بدل الوجوه كان بلاحد ماما ما تفدش بيناتنا ميكرو دس how you should know, baby استناني شانيل وديور دس how you should know, واحد اثنين ثلاثة I'm gonna blow واحد اثنين ثلاثة I'm gonna blow واحد اثنين ثلاثة I'm gonna blow I'm gonna blow I'm gonna blow